नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम में मैं हूं आपके साथ बागेश्वर आज हम आपको लेकर चलते हैं महेश्वर जहां चल रही है दबंग थ्री की शूटिंग लेकिन दबंग थ्री की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे फोटोज वीडियो वायरल हुए जिसके कारण सलमान खान आहत हुए सलमान ने ये तक कह दिया कि अगर यहाँ शूटिंग नहीं हुई तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा वे पैकअप करके यूपी चले जाएंगे देखिए इस खास शूटिंग के दौरान बुधवार को लिए गए कुछ फोटो व वीडियो से जुड़ी खबरों को लेकर सलमान खान इतने आहत हुए कि शाम को मीडिया कर्मियों के बीच पहुंच गए उन्होंने कहा मैं स्वयं बड़ा शिव भक्त हूं आप शूटिंग नहीं करने देना चाहते हैं तो तुरंत पेकअप कर यूपी चला जाऊंगा आपको पता है कमलनाथ सरकार के कहने पर हम यहाँ आए उन्होंने कहा था कि आपका इंदौर और महेश्वर से नाता है प्लीज हमें सहयोग कीजिए सलमान ने उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें बताया कि घाट पर शिवलिंग पर तख्त रखा गया इस पर लोग खड़े हैं एक फोटो में शिवलिंग के पास व्यक्ति पैर फैलाए बैठा है सलमान ने कहा उन्होंने खुद शिवलिंग का सम्मान कर ऊपर बॉक्स रखवाया कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो हटवा भी दिया दरअसल कई एंगल से लगाए गए सेट में शिवलिंग के ऊपर तख्त लगा दिया गया था टीम ने तखत पर खड़े होकर काम किया और इसके फोटो भी खूब वायरल हुए सलमान